Jeszcze inne ujęcie w Bazyliki w Wadowicach. Filmuję w tej chwili od strony ulicy Emilii i Karola Wojtyłów. I teraz pozostaje mi się jeszcze wspiąć po tych schodkach.